Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito, kiel mi diris hiera mi surbendigis citiun mediton vendredon. Mi ciam estas je pagio quincent naudec, compreneble, ciam, non tempe mi esas citie, kai ni atingis strofon numeron quar. Ni juris labori ni juris batali, por re unigi el homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venci la baron. Donatsu benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contra attaco i sovagiai, nin tenu curagiai. Do, en strofo quar, estas de nove al voco alla forto porque gi donu parton de gido, parto della forto mem alla pazza i batalanto e por eh, esperanto La forton kai benon besonas la batalanto cae laborantoi. Char estas antau videblai multai attacoi sovagiai. Cai de nove iam vidis tion en multai aliai partoi de la vercaro de Zamenhof, esta substreco pri cae instigo al curagio, al esti curagiai por preter iri la malfacilajo de la vivo. Kai estas interesse che shainas che Zamenhof pensis che estis rilato inter la mistera forto kai la curaggio. o la curaggio ne fontus nur de la homo mem sed de io supernatura. So, oh, ien occaso porcum mediti. Ciu vi pensas che curagio besonas ion supernaturan por estigi? Tiu laumi estas bona bona medito. Char ecce oni ne estas credanto eble estas iu emo al al voco del de forto por ricevi curagion quaso gi estas io extera de ni minestias mi starigas demando por instigi meditoi do de nove mi invitas vin cun meditin kai mi salutas vin gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine